Всім привіт, це наступна частина Remember Me. Якщо ліземо наверх. Може тут буде нарешті цей бар, який ми так довго шукаємо. Во, це що за курва? Значить ще два пластирі і у нас буде більше життя. що ми можемо їхати. А, він відкривається. Так, а як тут ходити просто? Не можна. Тепер сюди. Тут щось є в нас. Тут тільки якийсь алкаш. Ой, не рассчитал. <laughs> А, заново эти мостики. А, значит, пластырь заново брать. Думал, пластырь сохраняется. Супер. Тут що? Це не наш пацієнт. Він нам не відкриє, коротше. Акурат. І що ми в барі? Блін, треба було подивитись, чи там нічого нема. Я назад зможу вернутися, мені цікаво. Та навряд чи. Це що таке було? це щось нове. Щось я нічого не зрозумів, що тут тільки що було. Якісь спогади. ага, це спогади. Вертаються до нас. Блять, це спогади вертаються до неї. Там вроді би нічого і не було, так що нічого я не втратив. Добре. Тут як? Ага, тут можна пригнути. І піш. Ясно, нам залітаючими ботами. А, треба так. Вилазь. Цих теж треба бити. Ні. Ці послушні. Тентери, те те те Ой, куда ти? Не ту кнопку нажав. Ой, блін. Яке це люблю. Ха. Аж треба так тупанути. Ого, аж звідси, то вони і здіваються. Давай, швидко зараз. А, все правильно, я думав, що то аж звідти. Ого, так. Нормально все, що ти неїш. Оперативненько тут все головне робити. Вилазь, що, що став? А. І що? Як тут бути? Давай быстро. О, господи. Ти через те, що воно підвисає. Чекаємо. Пішли. Раз, два. Є. Тут вниз. Да. Ну. Це все рушиться. Треба скорше. Є, встигли. Тепер вниз чи вверх? Пробуємо вверх. Ні, вниз. Злазимо. Ого, руки не болять. Ага. Прикольні рекламки. І вулички прикольні. Там вроді можна було ще вверх. Ага, тут є то, що нам треба. Меморайс і Сенсін. я включу. Де воно? Дневник. Воспоминання. Тут щось є нове. Ого, тут багато. Коротше. Так. Останній, саме перше, понятно. Із банка пам'яті є. Тепер Memorize теж. Все. Тепер це було. Це було. Добре. Почитали і тепер назад. Як назад? Е, е, отак. От, а тут. Як по драбині собі. Раз, раз. Во. Що, йдемо далі, ззаді. Нічого. Finally. The leaking brain. Це якісь, коротше, дуже бідні райони. От і цей бар, який ми шукаємо. Да, це він. Хот, хот, хот, секс. Дурості якісь. Мозгова теч, це він. Bob, shut up! Вон, я щось замітив. Пластир. Ще один пластир і... І ми будемо здоровіші на один раз. Як всі розговорились, нічого не розумію. О. meth junkies. Johnny wants my Це heart що for це за режий Christmas. чувак? You know, you know that, huh, Tommy? А, це Валік You're safe Балагур. here, Bob. Don't Виріс, sweat it. нічого не скажеш. Well, I'll be. Edge did it. Come here, sweetheart. Ого, насильник. Nealon, it seems like a lifetime. I'm sorry. I have no memory of you. You really can't remember this. <laughs> Peace of mind. I'm sorry. Серьезно. Ну це брився, чувак. Серйозно брився. Це ця нова бритва по-любому сказав. Якісь супер лезвія, супер Це він нею пробував бритись. Так що то ліпше не купляти. Ой, йдемо переодінемось. А ну, що, то і так нормально наше переодіватись. А срака? А. Це ця перчатка, яка тирить пам'ять. Бойова кожа. Now this is 100% Nilin не по чому, не по плечу, думав, не по карману. А, то типа не кожен вміє тим користуватись. Down Бастілія це, походу, тюрьма ця. Well then, Let's get you changed. Your combat skin is in the locker. <laughs> так смешно звучит боевая кожа. Шнуры висять так як ДНК. О, ты що тут тут цілі, блін. Костюми стриптізерш. Щось валік забухав серйозно дуже. advantage with the natives is they've got the memory of a goldfish. No risk of him turning you over to Olga Sedova. The bounty hunter? Is she dangerous? Determined, she'll turn the slum inside out. А от і вона. Just to catch you. Typical brain rat. Barely outside and already working. Dylan? This is for you, David. Коротше, добре. Всім пока. В наступній часті будемо пробувати залазити і в мозок.